aku Bau Wuh, Bau dia Udah use Hai Assalamualaikum Kali ini aku kembali dengan Scarlet Whitening Kenapa? Kenapa Scarlet lagi? Kenapa lagi sekali? Kenapa? Sudah tentunya sebab best Kalau tak, tak kalau adanya kali kedua weh Dah best, wangi tu yang paling penting Selain berbet, wangi tu Wangi dia memang melekat sebab tu aku bersama dia lagi sebab banyak sangat uh, produk Scarlett ni tapi aku masih bersama dengan dia punya body care Okay untuk yang video Kalau ada yang tak tengok lagi video sebelum ni Boleh tengok nanti Lepas ni ke Kita lagi ke Sebelum ni aku pakai yang lotion Ini lotion Lotion yang freshy Sekarang ni kita guna yang charmy ha, Hari ni aku nak try charmy Okay Kedua body scrub dia Pomegranate pomegranate pomegranate before this uh, pakai yang romansa and the next one dia punya body shower scrub uh, ini cucumber okay cucumber sebelum ni aku pakai pomegranate right untuk macam sebelum ni aku explain hari ni aku akan beritahu lagi bahawasanya produk-produk Scarlett ini berdaftar dengan BPOM iaitu badan pengawasan obat dan juga makanan. Makanya selamat untuk korang gunakan. Tak perlu ragu-ragu dan kerana diorang juga ada produk ni juga ada tanda halal. Okey, itu lagi menambah tiada keraguan. Selain itu dia juga tidak di test at ke atas haiwan. So kalau korang nak korang boleh dapatkan sebab aku pun dah cuba untuk kali kedua. Ah, aku nak cuba yang lain pula kan. Korang kalau nak kesan yang mendapat kesan yang terbaik, korang yang penting tu rajin. Konsisten itu paling penting. Untuk produk-produk penjagaan macam ni kan. Kalau tak, ha, habislah. Macam aku, aku mostly guna ini. Aku guna dekat badan. So, memang tak ada testimoni untuk tunjuk lah. Dekat tangan ni jarang lah. Aku pakai, kalau pakai pun Bila kita tak ada protection, macam kita tak boleh letak sunscreen. Ah, so, benda tu tak ada function lah untuk... Ha, macam ni... Bebel banyak sangat kan Tapi itulah kita kena explain betul-betul Untuk produk ni macam biasa Bahan-bahan utama Ingredient utama dia adalah Glutathione dan juga vitamin E Yang mana um, Untuk membantu proses Mencerahkan kulit korang Dan juga memberi kelembapan pada kulit korang Sama je Cuma mungkin variasi dia daripada dia dari segi bau dan macam ni ini cucumber. So adalah cucumber ni. Kalau korang tak percaya ke nak nak tahu benda ni betul berkesan ke apa, korang bolehlah cuba sendiri beli sebab harganya berpatutan dan harganya mampu milik. Bukannya aku seorang je dah cuba, boleh tengok kat YouTube. Ni pun ramai juga YouTuber yang dah cuba pakai ni. So maksudnya memang terbaik. Jadi tanpa buang masa, marilah kita cuba satu persatu. Okay, aku akan uh, start dengan body scrub uh, pomegranate ni. Buah ada lima. Okay, macam ni. Macam biasa. Okay, aku bu uh, buka ya. Ah, cantik weh dia punya seal. Dah lain. Uh, okay, nampak bersih. Buka. Dia dapat bau. Okay. Okay, uh, korang kalau nak tahu produk, uh, bila dah produk famous ni adalah juga anti-ruan. Jadi kalau korang nak pastikan produk korang tu yang asli, korang boleh uh, check dekat website diorang ya. Diorang ada bagi number ni. Ha, nanti korang check lah. Macam tu. Okay. Wang, bau dia memang wangi ya. Nampak ni. Okay. Macam biasa aku akan tunjukkan dekat tangan aku. Dia punya tekstur scrub ni memang lembut. Jadinya memang takkan merosakkan kulit tak takkan irritate korang punya kulit sebab memang lembut ah so aku letak kat tangan aku eh ni tak pergelangan tangan macam biasa kau gosok-gosokkan sampai betul-betul dia punya scrub tu betul-betul serapkan ah betul-betul menyerap dan mengakis ah kotoran ah, ya. Scrub ni kita gunakan untuk membuang kotoran dan juga membuang sel-sel kulit mati. Jadi itulah membantu kita punya kulit untuk lebih sehat, dan lebih cerah. Scrub ni kita perlu lakukan yang sekurang-kurangnya dua kali seminggu. Lah. Memang dua kali lah. Selalunya Memang nampak lembut dia tak kasar. Kalau korang boleh pegang rasa dia. Okey, aku gosok-gosokkan sebelum aku bilaskan dengan air. Memang produk dia orang semua wangi-wangi. Okey. Tengok, korang tengok eh. Ini aku dah scrub so aku akan bilas. Teng. Ha ni aku dah bersihkan. Nampak tak beza? Ada beza tak kalau hmm tak lah. secepat itu kan. Yang penting kita kena konsisten kalau kita nak ada perubahan. Okey, nak cantik kena rajin ya. Yang boleh kita nampak Aku nampak kan perbezaan selepas aku scrub ni Sudah tentulah uh, Bila aku pegang ni rasa lembut Nak bandingkan dengan yang tangan aku tak scrub lagi ni Wangi tu memang wangi Bau dia confirm lah tahan sari. Okay next Okay kita nak pakai scrub Kita akan pastikan tangan kita kering ya. So marilah kita guna Cucumber Brightening Shower Scrub ni kalau korang boleh nampak dua punya warna ni memang menarik Cantik, menarik, tertarik tu dah keluar cantik dia punya tekstur memang lembut dia ada gel tekstur kan so kalau macam biasa scrub je lah kat tangan kau ni dalam beberapa minit ya bestnya dia wangi tapi ada ah, uh, juga halus jadi tak adalah merosakkan kulit korang tu bila korang scrub tu okay, scrub ni pun sama ingredient dia glutathione dengan vitamin E dia punya main ingredient selain daripada timun tu kan alright the few minutes korang boleh bilaskan macam ni dua kali seminggu lah Okay, macam ni korang boleh nampak so aku akan bilaskan tangan aku ni Dan sudah bilas ni lah nampak tak ada beza tak tangan yang aku dah scrub dengan belum scrub Okay, kalau nak rasa ni memang macam biasa lah. Dia lembut bila lepas scrub. Normal macam tu kan. Ini rasa kasar lah sikit. Tapi untuk rasa nampakkan perbezaan uh, kulit kita ni jadi cerah terus tu memang tak lah. Kita memang akan makan masa lah. Tak mungkin lah secepat ni kan. Tapi wangi tu memang wangi semuanya okay. so next one the last one selepas kita scrub ni kita akan pakai lotion okay. so kita ada charming kat sini charming body lotion the best thing is ni dia punya lock dia ada lock kat sini uh, so takkanlah ter ter terpicit uh, macam ni tada huh, bau huh, bau dia Okay, nampak ni aku akan sapukan kat pelanggan tangan aku ni pun banyak ni pakai lotion eh aku tak tunjuk nyuruh pula jangan nyuruh eh dah lupa scrub dah sekejap ya aku akan ratakan bila kau pakai lotion ni lah nampaklah putih sikit bila dah scrub masih lagi kita kena lotion ke eh. lotion aku cakap lotion okay Oh, sudah ratakan lotionnya. Tengok, ada beza kan? Ada beza tak? Ada beza nampak tak? Okay. Ha, lotion ni macam biasa lah boleh lah. Kalau rajin pakai hari-hari, pagi dan malam. Ha. Nampak ni? Ha. Okay? Aku rasa uh, itu saja video aku untuk hari ni. Memang best Kalau tak takkan ada yang kali keduanya Jadi aku try yang lain Untuk yang variasi dia memang banyak Korang boleh check dekat Scarlett punya Instagram Ataupun dekat Shopee diorang Dapatkan segera Sebab harga dia memang berpatutan Okay Jangan lupa untuk like video ni dan juga Subscribe channel aku okay Sekian saja Terima kasih eh.